yo, yo, yo. Kang ison senggak pora kuwi mongkok <laughs> mongkok endo mongkok kang mas katris carane gue nek mbok lurusnya menika imbang ngono kan gue nek mbok lurusnya malah liwat jam 4 minggu lo lo lo lo lo ha eh! yo yo yo yo No kang senggak sing gak kuwi mongkok <laughs> eh mongkok ya mongkok carane kone mbok lurusnya menikah imbang kone mbok lurusnya malah keliwat jam papat minggu lo lo lo ha eh yo yo yo yo Kang ison senggak pora kuwi mongkok <laughs> eh, mongkok endo mongkok kang mas katris ngono lho carane. Engko nek mbok lurusne menika imbang ngono kan. Engko nek mbok lurusne malah liwat jam 4 engko. Lo lo lo Ha. Eh. Yo yo yo yo. tangi son senggak por aku mongkok <laughs> eh mongkok ini mongkok kan carane gue nembok lurusnya menikah imbang ngono kan Nek nembok lurusnya malah keliwat jam papat inggo lo lo lo lo lo lo yo yo yo yo No. katresnan yuk yo tukang ison senggak por aku mongkok eh <laughs> mongkok ya mongkok putarane. Kau nek mbok lurusnya menika imbang ngono kan. Kau nek mbok lurusnya malah liwat jam papat minggu. Lo lo lo lo lo Ha. Yo yo yo yo. tukang ison senggak pora kuwi mongkok <laughs> mongkok endo mongkok kang mas katris lho carane. Engko nek mbok lurusne menika imbang ngono kan. Engko nek mbok lurusne malah liwat jam 4 engko. Lo lo lo lo lo Ha. Ah, Ey. Eh. Yo yo yo yo. pangeson senggak gak ora kuwi. Mongkok <laughs> eh mongkok. Endo. Mongkok kang